Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit dabei. TK Official und Mehmet Productions. Mhm. Zusammen gucken wir uns drei Künstlerinnen an. Äh, Jion aus Südkorea, Feride Hilal Akın aus der Türkei und Elena Kitic aus Serbien. Genau. Äh, Thumbnails sehen interessant aus. Äh, ja. Vor allem Feride Hilal Akın so. <laughs> und die Haare sehen cool aus von Gion. Ja, Aber genau. ich bin genau. gespannt jetzt, was kommt. Ja. Äh, die sehen alle vielversprechend aus. Genau, fangen wir an. Oh. oh, geiler Muster. Geile Stadt, ey. Ja, geile Stadt. Und vor allem diese vielen Farben. Ja. Die Maske da. geil. Ja, ich dachte, ja. so ein Pult oder so. Und dann kam so eine Maske auf einmal. Boah, geile Haare. das ist vielleicht L.A. Nein, das geht GTA Los Santos. ja, Los Santos, genau. <laughs> 한 가지만 기억해 나나나 나는 나일 뿐이야 내 맘이 가는 데일까 Die Haare stehen hier auf jeden Fall. Ja, sieht Ja. geil aus. Noch eine gute Stimme. Da sieht die voll süß Äh, aus, ja. hier wo die zeichnet. Im Ja. Bild. Das mit der Flöte ist geil. Ist es Quer... Nee, Panflöte? Ich weiß gar nicht. Hm? Hm? Ich finde den Mustang so geil. Oh, das sieht oh, nice aus. Im Hotel, ja. ja. die Stadt so. Hm. So will ich auch aufwachen. Ja, die Skyline. Äh, sie war in einer Girl Group drin. Tiara. Ah, kenne ich, ja. Die ganz alte, ja. Und jetzt macht die Solo weiter. Mhm. Ist sie ihr erstes Solo oder? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich habe auch eine Netflix-Serie von ihr angeschaut, wo sie mitgespielt hat. Echt? Ja. Okay. Auch ha Hauptdarstellerin. Ja, okay. Take a hike. Diese Flöte, die ist geil. Ja, die ist echt geil. better take a hike. Oh, Billard, ich habe äh, letztens Billard gespielt. Ach, ich hab verloren. <laughs> Na, ich hab gewonnen. Boah, das sieht geil aus. Schau mal die, den Himmel an. Hm, wow. Schön Ruhe und so. Das ganze Video besteht halt eher aus so äh, City halt Stadt. Mhm. Aber und Wohnungen und Häuser. Geile, trotzdem geile Orte ausgesucht so. Ja. ich glaube, sie sind in oh. vielen verschiedenen Villen. Das war echt nice. Mhm. Doch auch so. Auch so. Das sieht perfekt aus. Hike. Take hike. a hike. Ich oh, Hike verstanden. Ne? Nice. Ja, das als nächstes ja. Feride, ne? Ja, Feride kommt jetzt. Yes, es kommt Türkisch. Tutko. Feride Hilal Akın. Okay, das sieht interessant aus. Was sind das? Sind das Schakale oder. Wie machst du mir oder ein Fuchs? Okay, das ist echt geil, die Kulisse. Das sieht cool aus. Klar. <laughs> Der Bass. Hm. Mm, Ach, vom fetten Spiegel. Hey. Hey. Samurai. <laughs> Samurai. Jetzt glaube ich hier Chinesisch. Wir haben uns doch geirrt, das war kein Schwert, das waren ja. diese, für diese Trommel. Trommel ja. sollen, sollen die Hunde darstellen oder die Masken? Interessante Szenen so, mhm. dass sie auch äh, irgendwas Chinesisches da eingebracht hat. Aber das sieht auch cool aus. Ja. Oh. oh fetter Wagen. Hättest, hättest, du das von Verena erwartet? Nein. <laughs> Definitiv nicht, weil die macht ja meistens mal so ruhige Lieder ja. so, und dann sowas. Oder wir haben doch letztens Kim angeschaut, ja. weißt du? Oh, guck mal, die Augen. Oh, die Augen das war cool. Oh, das sieht aus wie bei Tokyo. Oh, das sieht oh, geil aus. Das, die, oh, jetzt, jetzt hat er ein Schwert. Ja. <laughs> Jetzt hat er ein Schwert. Jetzt hat er ein Schwert. Nee, das ist Japan. Geiles Make-up auch. Ja. man echt fettes Schwert? Und das ist ein Riesenspiegel. Die Einstellung ist auch krass. Mhm. tanzt auch noch. Ja. Und dann noch Sie kann tanzen auch noch. <laughs> Ey. Ich muss Boah, das sieht sagen, ja ist echt aus, ey. vom ja. Video her eins der krassesten türkischen ja. Videos irgendwie bis jetzt. So aufwendig echt? und interessante Ideen so eingebracht. So. Ich habe sowas noch nie gesehen in okay. türkischen Videos. so. Buradan Ferdi'yi tebrik ediyoruz. Boah, das sieht auch krass aus. Mhm. Sie ist Dingens ganz kurz um Nusret geworden. <laughs> so, und der mit dem Spiegel ist ja. zerfällt und also ich lässt sich wieder zusammen. Nice. nice, ey. Und das war gut. Und Feride. Feride. Ah, jetzt Feride kommt Elena Kitic. Ja. 2000er heißt ihr Lied. Okay. <laughs> also, jetzt ja, typisch. Boah. Kuba, Dinge. Ach, ja, okay, das ist wirklich 2000er. Diese Bubble-Dingens. Kennt ihr diese mit diesen Runden? Ja, genau. <laughs> Action, Actionfiguren, ja. <laughs> Das war so geil bei den 2000er. Hört sich auch so an, irgendwie, ne? Ja. 2000er mäßig. E-Auto, so. <laughs> Fette High Heels. Vor 20 Jahren, stellt euch das mal vor. Der hat so 2000 da, ja. Da hinzugefügt. Gott, was das hässlich ist. Da ganz oben, dieses, diese Fliege. Boah, diese Handys, ey, gibt's das noch? Nee, <laughs> glaube ich nicht. Die Logo schaut auch ein bisschen aus wie von MTV, ne? Mhm. Ja. Mit einem E. Nur mit E, ja, wegen ihrem Namen. Ja, mit E, ja. Luba Buba. Luba Buba. Und dann noch diese alten Apple-PCs. Ja. Tch стоп Сломи сердце года сами льет Садись-то сердце шаликеви Schon krass, wie die 2000er waren, ne? Ja, diese Klappen, ja, diese Klappen, genau. Oder also früher von Motorola. Ja, stimmt, Snake. Snake habe ich früher richtig gezockt. Power Rangers. ich glaube, ich habe auch noch so eine Power Rangers Figur zu Hause. Ja? Ja. Geil. Heute voller Glitzer. Ja, <laughs> aber, wir wissen alle weiß, was. Ne? Ja. ja. Wir wissen alle, was für dieses Glitzer steht. Ja. Oh. Oh, oh, oh, oh. oh <laughs> bei den Leuten. <laughs> Sehr viel mit sehr viel Metaphern mit hier gearbeitet. Grüne Haare. Echt? Ja. Vielleicht hat er dieses Spray benutzt, was man früher auf die Haare macht. Ja, stimmt. so richtig ein 2000er-Feeling gehabt. so richtig oldschool. Ja, ja. Die ist auch hübsch. Ja. ja. Der DJ geht ab. Den Schallplatten. Elena. War gut. Trick, trick, trick, trick. Jo, jetzt. So schnell schon vorbei. Also ich muss sagen, erstmal muss ich sagen, Elena, echt mutig, so ein Lied rauszubringen, weil die heutige Generation, das passt halt nicht so richtig äh, zu der heutigen Generation, so ja, die Musikrichtung. Ja, ne? ja, also die meisten gehen ja auf Mainstream. Genau, ne? Mainstream. Und das ist schon nicht mehr Mainstream, so echt oldschool. Ja. Aber vielleicht wollt ihr einfach nur so zeigen, so was ja, damals ja, genau. gab. So. Mhm. Also auch mutig, muss ich sagen. Ja. Äh, aber... Respekt wollte sie wahrscheinlich so machen und dann kommt ja, Aber ist ja auch gelungen, ne? Ja. Ja, ist ja auch Hat sie nice, also das ganze genau. Feeling ist hochgekommen, wie ihr gemerkt ja, habt. <laughs> die ganzen Erinnerungen sind wieder hochgekommen. <laughs> Gut, dann, Mehmet, fangen wir an. Genau. Also ich würde sagen, Felide ist mein Platz 1. Dann Take a Hike war mein 2 und Elena mit den 2000er Platz 3. Also, weil ich weiß nicht, warum habe ich das so gemacht. <laughs> also, Ferida fand ich auf jeden Fall, das Video war gut, die Stimme war gut, also da war einfach alles super. Super. Super. <laughs> Perfekt. Bei Take a Hike, das hat mich so, das war auch okay, aber da hat mich die Musik so mehr mitgenommen, so weißt du, da hatte ich voll Bock so mitzusingen. Ja. Und bei Elena, das war auch sehr schön, aber ich weiß nicht, das ist nicht so meine Musikrichtung. Mhm. Das ist mehr so ruhig mhm. und so. Und ich mhm. bin, ich mag eher so diese kräftigen, kräftigen, kräftigen Bässe. So bam, bam, bam, bam, bam. bam, bam. <laughs> Okay, TK? Ja, äh, ich sage mal, äh, Feride ist auf Platz 1, weil ich fand das Video von ihr klasse, also von den dreien fand ich ihn am besten, von der Stimmlage auch und von den Outfits und so weiter war mhm. Feride am besten. Danach würde ich sagen ähm, Elena, weil halt das ganze 2000er-Ding. Ja. Und bei Jeon, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie schade, die haben das nur irgendwie so in der Stadt gemacht. So. Auch wenn es ein paar schöne Einstellungen war, so. Wow, und Elena haben es nur in einem Haus gemacht. <laughs> ja. <laughs> okay. Ja, es war schon aufwendiger von Ellen. Aber ihr kamen auch die Gefühle hoch, so, so weißt Bei Jay und Dwan, die waren halt nur draußen, haben mal draußen gefunden, weißt du? Okay. Also nicht wirklich was geändert. Ich habe gerade gesagt, bei ihr kamen die Gefühle hoch. Da kannst du bei mir so ein Dingens traurigen, <laughs> diese Dingens, diese weinende äh, Dingens, wie nennt man das? Smiley. Diese Augentropfen hinzufügen. Smiley <laughs> Emoji. äh, ja gut, ich muss sagen, mir gefiel Gion äh, besser. Also erster Platz Gion mhm. und knapp dahinter Feride Hilal Akın. Und wie Mehmet auch so gesagt hat, also Elenas war jetzt nicht so mein Geschmack. War nice anzuschauen und so. Mhm. Aber von Musik her nicht so meins. Und ja, das wäre so meine Platzierung gewesen. Mhm. Aber ich muss sagen, Feride und Gion echt sehr gut. Und bei Feride muss ich echt sagen, also türkischen Videoverhältnis ja. sehr, sehr gut gemacht. Ja. Genau. Weil sonst das immer so ganz Standard, so Basic so, aber das war so ein bisschen aus. Mal was Neues. Ja, mal was Neues. Äh, schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das fandet, welches Lied euch mehr gefallen hat. Und falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Unten. Falls mhm. das Video euch gefallen hat, vergisst nicht ein Like da dazulassen. Like. Zu abonnieren. Auf die Glocke. Und bei den beiden vorbeizuschauen. Genau. Das Messi. Ist. TK Official. Und Mehmet Productions. Und dann sagen wir auch Tschüss und bis zum nächsten Adios. Video.